wacalo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta daasoon oo aynu daaha kaga qaadayno madaxyada nukliyeerka ee maaxaya badda guntooda iyo biyaha ay ku dhex jiraan gujisyada nukliyeerka ee ugu badan ku soo dhowaada barnaamijka iyada ay ka kacayso xiisadda u dhexaysa maraykanka iyo xulafadiisa cusub oo dhinaca iyo shiinaha oo dhinaca kale ah ayuu tartanka hubka nukliyeerku sii kordhaya sida uu tilmaamay macadka caalamiga ah ee daraasaadka istaraatiijiyadeed ee jarmalka oo ku sifeeyey tartankaasi dibu diyaarin lagu samaynayo gantaalihii dagaalka ee gobolka indo basifiga isbedelada ku imanaya iyo iskahorimaadada dhacaya ayaa ku kalifay austareeliya inay iibsato maraakiibta gujisyada nukliyeerka marka loo eego tirada dowladaha nukliyeerka ee gobolka ku yaalla ee haysta quwadda nukliyeerka sida hindiya bakistan ruushka iyo shiinaha iyo sidoo kale maraakiibta nukliyeerka ee maraykanka iyo ingiriiska ee ku safra baddaasi austareeliya waxay ku socotaa xawaaro buuxa si ay u hesho maraakiibta gujisyada nukliyeerka kadib horumarkii weynaa ee shiinuhu sameeyey iyo guushii uu ka gaadhay inay u riixaan suhdimaheeda badda masaafo durugsan kana dhistay jasiirado ku yaala badda koonfureed ee shiinaha kadibna bijiin ay kordhisay xiisaha ay u qabto badweynta hindiya isagoo shiinuhu ka faa'iidaystay heshiiskii ka hortagga faafitaanka hubka istaraatiijiga ee u dhexeeyey ruushka iyo maraykanka shantii sane ee lasoo dhaafay xilligaa oo uu shiinuhu horumariyey hubkiisa nukliyeerka shiinuhu wuxuu qiil uga dhigayaa ficiladiisa horumarineed ee hubka nukliyeerka inuu haysto oo keliya laba boqol oo gantaal oo nukliyeera halka ay isugeen ruushka iyo maraykanku haystaan ilaa lix kun oo gantaal oo nukliyeera lix dowladood oo keliya ayaa adduunka oo dhan ka haysta gujisya nukliyeera kuwaasoo kale ah maraykanka faransiiska ingiriiska shiinaha ruushka iyo hindiya iyadoo shan ka mida ah waddamadaasi ay xilligan maraakiibtoodu guurguurayaan gobolka hindiya iyo badweynta baasifiga sidaana uu gobolkaasi ku noqonayo aagbadeedka ay yaallaan tirada ugu badan ee madaxyada nukliyeerka mar kastoo ay xiisaddu sii weynaatana waxaa sii weynaanaya tartanka hubka nukliyeerka maraykanku waxa uu leeyahay siddeed iyo lixdan gujis oo badda hoosteeda mara kuwaasoo dhammaantood ku shaqeeya quwadda nukliyeerka dhowaan ciidanka badda ee maraykanka ayaa saddex ka mida ah maraakiibtooda quwadda nukliyeerka ee wolf classes waxay u direen badweynta baasifiga si ay uga hortagaan saamaynta shiinaha ee isa soo taraysa marka lagu daro lix oo kale oo dabaqadaha ohio ah oo sidoo kale iyagana la geeyey badweyntaa dhammaantood maraakiibtaasi waxay wataan gantaalaha nukliyeerka ee noocood yahay trinity d kuwaasoo laga aaminsan yahay inay yihiin kuwa ugu xooga badan ee ka hortaga nukliyeerka badda meesha ay ku sugan yihiin maraakiibta gujisyada maraykanka lama garan karo isagoo gujis waliba uu wato ku dhowaad labiyo toban gantaal waana maraakiibta aan loo ogolayn inay ku xidhaan dekada ka baxsan dalka maraykanka hawsha ay hayaanna waxaa ka mid ah inay isqariyaan oo dhuuntaan inta ay sugayaan awaamiirta howlgalka taa beddelkeeda qiyaasaha militarigu way ku kala duwan yihiin marka laga hadlayo maraakiibta gudisyada nukliyeerka ee shiinaha laakiin waxay u dhow dhowdahay inay badda indobasifiga ku hoos jiraan inta u dhexaysa labiyo toban ilaa sideed iyo toban gudisyada nukliyeerka ee shiinaha sida laga soo xigtay daraasaduu sameeyey macadka amniga qaranka ee jaamacadda ummadda ee dalka astareeliya ololaha bijiin ee ah inay jasiirada ka duldhisto badda koonfureed ee shiinaha ayaa looga gol leeyahay in loo rogo dhufays iyo dekad ay ku xidhan karaan maraakiibta gudisyada nukliyeerka lagagana hortago weerar kasta oo suuragala oo maraykanka ka yimaada sida laga soo xigtay isla daraasadan shiinuhu waxay u direen gobolkaasi guujisyadoodii ugu dambeeyey ee ay samaysteen ciidanka badda si ay ugu biiraan kuwii duugga ahaa ee badda hore ugu jiray ee noocooda ahaa jin zero nine two kuwaasoo qaadan kara labiyo toban gantaalaha balastikada ah oo gaadhi kara masaafo dhan toddoba kun iyo laba boqol oo kilomitir taasoo macnaheedu yahay inay awoodi leeyihiin inay garaacaan bartilmaameedyada ku yaala jasiiradda hawaii ee koonfurta jabaan ama ay ku garaacaan oo duqeeyaan dhulweynaha galbeed ee maraykanka iyo bartamaha badweynta baasifiga marka laga qiyaas qaato isla daraasaddan caqabadaha ugu weyn ee shiinaha ka haysa dhadhaqaaqyada maraakiibtiisa gudsyada nukliyerka ayaa ah xaaladda juquraafiyadeed ee gobolkaasi maadaama ay ku hareeraysan yihiin biyo gacmeedo iyo marino badan oo cidhiidhi ah oo baddaa ku yaalla dhanka ruushka waxay leeyihiin sagaal iyo labaatan gujis oo quwadda nukliyeerka ku shaqeeya iyo koob iyo toban kale oo awoodule inay ridaan gantaalaha nukliyeerka moscow waxay had iyo jeer si walakaca u muujisaa qaar ka mida ah maraakiibteeda badda ee dhanka nukliyeerka si ay u soo bandhigto codaddeeda markii uu dhowaan khilaafku soo kala dhex galay ciidamada badda ingiriiska iyo kuwa ruushka ee badda madow kuwa la sugnaa ruushku wuxuu go'aansaday inay saddex ka mida ah maraakiibta gujisyada ee nukliyeerka u diraan gobolka si ay fariin ugu diraan waddamada reer galbeedka guud ahaan badmareenka noociisu yahay kenyas faladamiir oo ka mid ah maraakiibta gujisyada ee ugu caansan ee ay ruushku haystaan ayaa waxa uu ku hubaysan yahay lix iyo toban kantaal oo noocoodu yahay bulafa waana markabka duqayn kara baltilmaameedyo u jira masaafo gaadhaysa siddeed kun oo kilomitir waxaa kaloo ka mid a ah maraakiibta ruushka markabka gujiska ee oscar tu kaasoo loogu talagalay in lagula dagaalamo oo lagu weeraro maraakiibta diyaaradaha xambaara ee cadowga waxaana ku rakiban gantaalo aada u sarreeya wuxuuna qaadi karaa madaxyada nukliyeerka dowladda britaniya ayana u muuqata inay soo laabatay oo soo laabasho cusub ku timi halkaa oo ay saaxadda militarina qaybteeda ku leedahay boqortooyada ingiriiska ayaa la filayaa inay ka faa'iidaysato heshiiska ocos si ay ugu soo noqoto badweynta baasifiga iyadoo ka xoog badan sidii hore heshiiskan ayaa dhigaya in gujisyada nukliyeerka ee britain ay austreeliya u adeegsan doonaan saldhig si ay uga helaan deganaansho dheeraada badweynta hindiya iyo baasifiga wargeyska dalka ingiriiska ka soo baxay telegraf ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in heshiisku uu dhigayo in la geeyo saddex gujisyada ingiriiska dhanka badda baasifiga iyo badweynta hindiya dalka hindiya ayaa isna waxa uu leeyahay hal gujis oo nuclear kaasoo la sameeyey laba kun iyo iyo lix toban waxaana ay hindiya noqotay dalkii ugu horreeyey ee ka baxsan xubnaha joogtada ah ee golaha ammaanka ee yeesha badmareennada gujisyada waxaana la filayaa inay sanadkan ku dhawaaqdo howlgelinta badmareen cusub oo isla noocaasa laakiin leh isbeddello casriya guurtiska hindiya wuxuu xambaarsan yahay labiyo toban gantaal oo ah kuwa ridada gaaban oo gaadhi kara masaafo kun kilomiter qiyaasaha militarina waxay sheegayaan in baaxadda howlgallada guudisbiyoodkan hindiya ay tahay gacanka bengal si loogaga hortago bakistan iyo shiinaha jawiga juquraafi ee hindiya ayaa u ogolaanaya gujisyadeedu inay roondo ku maraan badda furan taasoo ka dhigaysa inay awood u leeyihiin inay mustaqbalka ridaan gantaalaha balaastikada ah ee riddada fog